hello and welcome friends Libre base database सीखने की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लिब्रा बेस डेटाबेस की है यहां पर देख सकते हैं यहां पर नेम है एक फील्ड ले रखी है मैंने नेम फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट है इसको मैं पूरा दिखाता हूं आपको यहां से विथ इसकी बढ़ा देता हूं ये देख सकते हैं ये फील्ड नेम है नेम ऑफ स्टूडेंट फिर यहाँ रोल नंबर है फिर यहाँ subject one two three four five इस तरीके से करके ये दिया हुआ है यहां पर गलती से क्या किया था स्टूडेंट ने कि यहां पर कर दिया था वेर कैर ठीक है अब यहां पे सब्जेक्ट वन है जैसा कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बताया है कि यहां पर हमें नंबर डेटा टाइप चूज करना होगा लेकिन यहां पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स की रेंज मिल जाती है तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं यहां पे वेर कैर ही रख करके और कैलकुलेट करना शुरू करते हैं ठीक है तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम भी रख लेते हैं यहां पे वेर कैर ठीक है तो यहाँ पे वेर कैर रख लिया हमने इसको भी हम वेर कैर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाकर के और इसी भी इसे भी बना देते हैं वेर कैर ठीक है तो ये वेर कैर कर दिया फिर यहां पर भी इसको भी हम कर देते हैं वेर कैर तो यहां आकर के इसको भी बना दिया हमने वेर कैर डेटा टाइप फिर इसको भी हम बना देंगे वेर कैर डेटा टाइप तो यहां पर इसको भी बना दिया और एट लास्ट ये भी हमारा रहेगा वेर कैर डेटा टाइप ठीक है अब प्रॉब्लम इसीलिए आपको आ जाती है अब मान लीजिए ये तो टेबल बन गया इसको सेव भी कर लिया हमने ये सेव कर लिया अब इसको क्लोज कर देते हैं अब ये टेबल दिखेगी कैसे ऐसे दिखेगी ठीक है इसमें कुछ डेटा भी मैंने फिल कर दिया है subject one two three four five मैंने दिया हुआ है आप subject one two three four five की जगह उन सब्जेक्ट्स के नाम दे सकते हैं बाकी रोल नंबर देख रहे हैं रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया है ठीक है ये दूसरा नाम जो है यहाँ पे कोई अदर नाम लिख देता हूं लाइक ये मैंने लिख दिया सूरज ठीक है तो ये दो नाम भी मैंने लिख रखे हैं अब हमको टोटल करना है टोटल करने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बताया है तो यहां से इसको क्लोज करता हूं हम एक क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरीज पे चलते हैं और यहां से create query in design view पे आएंगे और ये टेबल वन है तो इसी को हमें लेना है तो यहाँ पे एड करवा दीजिए एड करके क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको यहां से इसको थोड़ा सा विथ बढ़ा लेनी है इसकी इस तरीके से ठीक है और फिर यहां से आप पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की तरफ ड्रैग भी हो जाएगा और ये सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी तो पहले रोल नंबर ले लिया हमने फिर नेम ऑफ स्टूडेंट लिया फिर सब्जेक्ट वन लिया subject two subject three subject four और फिर सब्जेक्ट फाइव इसी तरीके से हम करते हैं लिब्रा बेस डेटाबेस में अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको टाइटल देना है यहां पे तो यहां पे टाइटल में मैं दे देता हूं टोटल ये सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं लेकिन दिक्कत कहां हो रही है वो देखिए यहां पर आते हैं अब डबल कोर्स चूंकि ये लिब्रा बेस्ड डेटाबेस है देखिए ये ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस या लिब्रा बेस्ड डेटाबेस की बात करें तो दोनों ही में आपको यहां पर डबल कोर्स यूज करना है अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता या एसक्यूएल होता तो दोनों ही में आप यूज करते स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है तो लेकिन यहां पर आपको क्या करना है डबल हेडेड कोर्स को यूज करना है तो पहले सब्जेक्ट का नाम है सब्जेक्ट वन तो ये लिख दीजिए सब्जेक्ट वन जिस तरह से लिखा गया है आपके टेबल में बिल्कुल वैसे ही लिखना है प्लस का साइन लगाइए फिर यहां पे करना है सब्जेक्ट टू ठीक है तो यहां पर आप कर दीजिए सब्जेक्ट टू आपको कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे ये ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख देता डबल डबलेटेड कोर्स में सब्जेक्ट टू डबलेटेड कोर्स ओपन भी होगा फिर क्लोज भी होगा ठीक है तो ये सब्जेक्ट टू कर दिया फिर प्लस का साइन लगाइए अब कर दीजिए सब्जेक्ट थ्री तो डबलेटेड कोर्स में लिखा मैंने सब्जेक्ट थ्री फिर डबलेटेड कोर्स को क्लोज कर दिया फिर प्लस का निशान लगाया फिर प्लस आ, का निशान लगाने के बाद यहां पे डोमिनेटेड कोर्स को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट फोर ठीक है तो ये सब्जेक्ट फोर भी हो गया फिर प्लस का निशान लगाइए फिर डोमिनेटेड कोर्स को ओपन कीजिए फिर लिखिए सब्जेक्ट फाइव तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिख देना है ये सब्जेक्ट फाइव ठीक है अब यहां पर दिक्कत आएगी जैसे मान लीजिए इसको हम सेव करते हैं तो ये सेव का बटन है यहां पे क्लिक कर दिया अब ये क्वेरी वन है ठीक है तो मैं इसे स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव करता हूं स्टूडेंट क्यू क्यू यानी क्वेरी ओके अब इसको मैंने सेव कर दिया ये एस छूट गया यहां पे एस लिख देते हैं ये हो गया ठीक है ओके कर दिया तो ये सेव हो गया अब सेव होने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं अब देखते हैं कि हमारा आंसर आया या नहीं ठीक है तो ये स्टूडेंट क्यू को ओपन किया अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है देखिए पहले सब्जेक्ट्स में राम के कितने मार्क्स है 45 तो आपको यहाँ 45 दिखाई पड़ रहा है फिर यहाँ दूसरे में 67 है तो 67 ये ऐसे ही करके लाइन से लिख दिया गया है बट हमने तो ऐड किया लेकिन ऐसा हुआ क्यों प्रॉब्लम ऐसी क्यों आई ठीक है तो प्रॉब्लम इसलिए आई कि आपने ध्यान नहीं दिया आपने गलती कर दी क्या गलती की वो आपको दिखा देता हूं जैसे ये टेबल हमारी है ये तो क्वेरी हमने बनाया टेबल पे आते हैं ये आ गया टेबल पर और टेबल ये हमारी है इसको हम एडिट कर लेते हैं तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ एडिट दिया हुआ है तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट वन को हमने टेक्स्ट वेयर केयर बना दिया था ठीक है यहीं पर गलती हो गई यहाँ ऐसी गलती आपने भी की होगी शायद तो ये सवाल मेरे से पूछा गया है नेम को तो आप वेयर कर रखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट को आप वेयर कर रखेंगे लेकिन यहां पर इसे आप इंटीजर रखिए या तो नंबर रख लीजिए तो मैं इसे न्यूमेरिक नंबर बना देता हूं और यहां पर भी हम नंबर बना देंगे इसको ये यहां पे जाकर के इसको भी हम बना देते हैं डेटा टाइप इसका नंबर तो इसको भी कर दिया नंबर और एट लास्ट इसको भी नंबर कर देना है ठीक है तो इसको भी कर दिया हमने ये नंबर ठीक है यहां से इसको सेव कर लिया सेव करने के बाद इसको आप क्लोज कर देते हैं ठीक है अभी हमने ये कर लिया है सही ठीक है अब आते हैं एक बार क्वेरी पर ये क्वेरी जो हमने बनाई थी वो वही क्वेरी है जो हमने बनाई थी ठीक है अभी आप देखेंगे कि यहां पर आपको टोटल बहुत ही आसानी के साथ दिखाई पड़ रहा है अगर आप किसी और भी स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करते हैं लाइक थ्री एंटर किया हमने ठीक है और यहां पे लिखता हूं अविनाश एक और नाम एंटर कर देता हूं अविनाश करके ठीक है तो ये हो गया अविनाश अब यहां पर हमने कुछ मार्क्स एंटर कर दिए ये एंटर किया यहां पे ये एंटर किया यहां पे ये एंटर कर दिया यहां पे और ये एंटर कर दिया यहां पे तो यहां पे कुछ मार्क्स एंटर कर दिए और मार्क्स एंटर करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे जैसे मान लीजिए यहां पर है तो अभी कुछ नहीं दिखेगा लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे इनका टोटल भी आ जाएगा ये टोटल तब आएगा जब आप नंबर या इंटीजर डेटा टाइप लेंगे ठीक है आपको वेर कैर या टेक्स्ट डेटा टाइप या कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं रखना ये बात ध्यान रखनी है इसी वजह से आपका टोटल नहीं आ रहा था ठीक है अयोग की बात समझ में आ रही होगी अब इस तो आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video